Kupovina na rate za penzionere uz zadnji ček od penzije. HP laptop sa licenciranim operativnim sistemom 642 KM. Philips LED TV za samo 80 KM mjesečno. Acer tablet sa otplatom na 6 mjeseci za 53 KM mjesečno. Intek.ba, povjerenje koje traje 10 godina.